هاي شلون خطه رقم ثلاثه تروح من بعيد تطلب هذا شلون خطه رقم ثلاثه من وين؟ من العراق من بغداد يا حبيبي على راسي حبيبي من وين من بغداد؟ من مدينة الصدر على راسي انت صدري الدورة يا حبيبي حبيبي سلمني على رئيسكم سلمني على مختدى اشكرك يا حبيبي Watch out! Watch out! Watch out! Watch out! Marked a location. Watch out! Watch out! Watch out! Watch out! Watch out! Marked a location. Watch out! Watch out! Watch out. بعض دم يا حبيبي وينه؟ اي والله مكتوب Marked a location. Watch out! Watch out! Ich it down, Lachbart, aber... تقييم واي Watch out! Watch out! شلت اللي عند ثلاثة وأربعة رقم واحد كل كلاتي تسرق يعني ما يدري والله حرام حرام سرقة حرام يا أخي خليني اخذ كل اخركم اخركم خليها خليها Marked a location. Okay. دقيقة دقيقة خليه خليه يعني رقم واحد ايش بيك رقم واحد خليلي جنب فيه سبع نقاط are the best.